היום אני אפגוש אותה, היום אהיה גדול. אבא אמר לי שהיום אני יכול. היום אשב בשקט, אסור פה לדבר. הטופיות בפה והלב דופק מהר. והנה היא באה, והידיים מושטות. השירה הזאת היום הוא יפגוש אותה, היום הוא כבר גדול היום הוא יושב בשקט, הילד כבר יכול התופיות בפה והלב נמס רק מלראות העיניים הגדולות שמחכות ומחכות והנה היא באה בעיניים יש דמעות והנה היא באה והאוזניים עוד שומעות את השירה הזאת והנה, הנה היא באה והיא כל כך קרובה מחבק חזן ונותנים לה זוכר שהייתי ילד והייתי כבר גדול ואבא אמר לי שהיום אני יכול הייתי אז בשקט כי אסור פה לדבר הטופיות בפה והלב דופק מהר